سلام علیکم زه محمد سلیم خان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک کې تر ټولو مخکې خو ریکویسټ چې زموږ کمپني کسان زموږ په چینل باندې راغلي دي هغو ته ریکویسټ دی چې زموږ دا ویډیو چې دی هغه سبسکرایب کړئ دا چینل او لایک یې کړئ د بیل آیکان ضرور کلیک کړئ چې زموږ کوم ویډیو راځي چې هغه تاسو سره شیر کیږي نن مرګرو د ویډیو د واتس اپ مطابق ته چې هغه نوی اپډیټس راغلی دی او هغه دا دی چې کوم مرګر ته یو ځل یو میسج یو کس ته یو ځل لیږي او بیا چې اټومیټیکلی ډیلیټ شي مطلب چې یو کس ته تصویر لګي هغه یو ځل وګوري او بس د هغه نه بعد هغه بیا نشي کتلی یا د هغه د ګیلرۍ نه د هغه د وټساپ نه چې دی هغه اټومیټیکلي ډیلیټ کېږي او بیا یې نشي کتلی نو دا زما په خیال یو ډېر ښه اپډیټ دی او راځئ چې نن تاسو هغه چیرې زده کړئ او زما سره دوه وټساپ دي د یو وټساپ نه به زه میسج لېږم بل ته او هغه تاسو زه پریکټیکلي ښیم نو زما دا واتساپ دی زه د دې نه خپل بل واتساپ ته چې دی هغه ټیمپرري میسج لیږم لکه فرض که دا دی ټیک شو دا ما ولیږو دا اټیچ وه اټیچ یو ګیلري وه په دې کې ته ویډیو هم لیږلی شي تصویر هم لیږلی شي خو زه تصویر ځکه لیږم چې بیا ته ضرور شي او ټایم پې نه ضایع کی مرګرو دا یو آپشن دی په دې کې دا به تاسو وهاي نو هغه به دا دغه کېږي دا چې تاسو تصویر سلیکټ کو دا نه خینی دا ون دا به سره کلیک کړئ چې دا هم کلیک کو نو بیا به دا دی ون ټایم دا فوټو سیټ ټو ویو ونس مطلب چې تا تصویر ورګي صرف یو پیر وکته کی او بیا بل د زنه ډیلیټ شي ختم بشي بیا بل کته کی دا ما سند کو چې سند می کو دلته تاسو ته میسج راشي چې لاړو میسج او زما بل کوم واتس اپ چې دا می ته میسج راشي دا راغی دا زه ګورم اوس ګوره زما بل واتس اپ چې دا کولاو شو په دې کې دا تصویر مال راغلی دی دا پینتالیس کې بي دی دا صرف یو پیره زه کتی شم دا زه ووهم او ډاونلوډ شو دا ما وکتو ټیک شو دی بیا په دویم ځل زه نشم کتی وایي دا اټومیټیکلي ډیلیټ شوی دی نو دا ګورئ ملګرو دلته لیکلي اوپنډ مطلب دا بس الریډي اوپن شوی دی او دا اپشن چې دی دا پکې بیا نه دغه کېږي دا اوپن راغی چې دا راغی نو مطلب دا بیا نه کولاېږي او دا وجې د نن ویډیو دا په دې کې تاسو ویډیو هم لګلی شئ تصویر هم لګلی شئ او امید لرم چې دا ویډیو به زموږ نن ستاسو ډېره خوښه شي او ډېر ښه اپشن دی او ډېر ښه دغه دی مطلب یو اپډیټ دی د دې نه فایده والی ملګرو امید لرم چې زما دا ویډیو به نن ستاسو خوښه شي بیا یو ریکوست چې زموږ دا ویډیو چې دی لایک کړئ شیر کړئ د خپل ملګرو سره